happening s t o r i 皆さん、こんにちは。ァンシタです。インドのハイドラバードという町からです。皆さん、こんにちは。アルドラマリアです。南インドのケラという場所からです。私たちは今日、ショッピングについて会話します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 あ、おみささん、こんにちは。こんにちは。あ、お元気ですかはい、私は、お元気です。はい。あ、では、あ、今日は、私たちは、ショッピングについて話しますから、あの、これから、ショッピングについて話しましょう。はい。おみささんは、ショッピングが好きですかああ、そう。 えっと、ショッピングは、えっと、私、ショッピングのことを聞いてないんですで、けど、苦手あ、そうですか。あ、あまりしないんですね。はい。あ、あじゃあ、青下さんは、あの、では、あ野菜などは、ここで食いますかああ、野菜ですね。えっと、野菜なら、えっと、私の近所で、 はい。というマーケットが、あ、どういう、土曜マーケットっていうマーケットですかあ、あ、それは何ですかどんなマーケットですかあ、そうですね。えっと、土曜マーケットは、えっと、土曜の、あ土曜日、日がマーケットです。例えば、あえっと、私の近所で、えっと、土曜日だけ、 の、o okay. Uh, he said he had m a r えっと、普通の近所で、水曜日の日だけ、はい、マーケット。あ、そうですか。あ、あの、マンデーマーケットというマーケットと同じですかあ、そうですね。えっと、はい、マーケットと同じです。 あ月、マンデーマーケットは、あの、月曜日だけ、あ開いているマーケットですね。あはいはい、かっこいい。はい。私は、あの、あ大学は、あの、ハイダラバードという街にありますから、あの、あ院に住んでいた時は、あの、うん、マンデーマーケットについて、 聞いたことはあります。あの、でも、見たことはないんです。そうか。はい。あそして、あの、あ友達は、あの、なンデマッサーに聞いたことはあります。ああ、そうです。はい、と、キとタイトルバージョンは、えっと、あ、ケルラに、ゲンデのようなマーケットですね。 あケラには、あの、ケラは私の、あ場所です。あの、ケラには、あの、マンデーマーケットや、あ土曜マーケットなどを、ないと思います。あの、私の父は、あの、あ野菜を買うとき、あの、 青物屋や、あの、スーパーに行って買います。うん、私は、ハイダラバードに行く前には、あの、マンデラマーケットなどについて聞たことはありません。ああ、そう。えっと、あハイダラは、えっと、あ前、えっと、に行って、あ野菜、果物けど、あ野菜、何が高 高いんですかまあ、あります。そうですか。はい。あこのマーケットは、あの、どうして特別なんですかあの、あ安い。はい、あえっと、売り手がたくさんあり、たり、と、野菜、果物も、旬だし、と、あ、あ、ンも安いし、 はい。そうですか。ああ安くて新鮮なものですね。はいはい。そう。はい。わかりました。あじゃあ、あ服などはどこで買いますかああ、そうなんですね。えっと、周りのお店に行って買います。ああ、そうですか。あの、ここはいつも買いますかあの、 あ、えっと、私は、えっと、誕生日、あ、一週間に、僕、されたんあ、誕生日のショッピングに、あ、服コ買いますね。あ、はい、えっと、子供の時、えっと、パーティーがありました。えっと、いろいろ新しいやつを買いますけど、まあ、あ パーティーの参加じゃなくて、えっと、書くために、あ、いあ買いも、あ、服などがたくさん買います。あ、そうですか。はい。えっと、私、あえっと、選ぶ、えっと、セリフが、選んでから、私、ちょっと、こう選ぶき、あ、おります。と、私は、 このもの、えっと、このは、あ、あ、ちょっと、乗ったいと思いますが、と、1回まで買います。そうですか。はい。あ私は、あの、ココなどは、一年に2、3、2、3回ぐらい買うと思います。 もう特には、あの、ワアウスターさんのように、誕生日の、誕生日と、あの、あ、誕生日にもちろん買います。あの、他には、クリスマスの時は、あの、家族と、家族はみんなショッピングします。あ、クリスマスの時は、あの、私たちは一緒に他の都市に行って、あの、 あすごく多かったり、あの、一緒にクにしたり、あの、ああクリスマスツリーのあ飾り物を買ったりします。ええはい。えあ一度は、あの、あツリートから、パジャマとかは、あの、たくさん買ったので、あの、あ 服を買うより、あの、お金が足りなかったんです。ああ、そうですね。残念ですね。え、はい。この、えっと、の質問が、えっと、いろいろで、セールがありたら、いろいろな、あ製品、いろいろなものが買い、買うことが、あ野菜ですね。 あはい、安いです。安いです。はい。ああでは、ワスダさんは、あの、アプリのショッピングはしませんかあの、ワスダさんは、どんな祭りにショッピングしますかああ、はい、あ祭りのたに、あ買い物しません。えっと、あ実は、ね、えっと、誕生日、あの、 服を買います。いろいろなをします。あそうですね。もう、誕、誕生日だけ、あの、あお祝いしますね。はい。えっと、あ、あいえ、えっと、私は、あの誕生日の前に、一切前に、あ、いろいろ、何とな人に、服を買い どんなイベントですかああ、そうですね。えっと、結婚とか、えっと、センとか、えっと、バーテパーとか、いろいろ、あえっと、大学の、ああ大学、昼、とか。あ、そうですか。はい。わかりました。あ、じゃあ、 おひささんは、あの、あスキンケア製品はありますかあ、そうですね。えっと、あスキンケアは、この時代、この時代に、あ必要もありましたね。はい、ああ私たちの国では、あの、天気が良くないですから、あの、ああ スキンケアっていうのは、もちろん、あ必要なものです。と私が、えっと、家族の肌が乾燥ですから、あえっと、私は、スキンケア、あ、が、あ、使います。あそうですね。私のか肌も乾燥ですから、あの、私はいつも オイスタークリームを使っています。アンチタさんもオイスタークリームを使っていますかオイスタークリーム、これが、ボディが、ああよくありますあ。ボディローションですね。はい。はい。あはい、わかりました。あの、あックはみんな、ああ同じローションを使っていますね。はい、 ブランド買います。あ、そうですね。はい。わかりました。あえっと、あ、毎朝、文は買います。あ、文房具ですかはい。はい。あ私は文房具が大好きです。あ、いつは、あ時に、あの、あノートとか、鉛筆とか、ペンは あたくさん買います。あの、あいらな、え、いらなかったん、あいらない日にも、あの、あその、鉛筆とか、ノートなど、たくさん買います。あそう。えっと、は、えっと、じゃあ、ノートとか、え、が、あ、買います。 でも、私、演出がだから、とか、あ、いや、えっと、私が、あ、演劇とか具体化、あ、一旦、あ、見たから、よく、受け継ぎます。あ、あ、ペンがあまりに、 ああ。演説のデ線ンはとっても綺麗ですね。はい。はい、私は、あの、色鉛筆が大好きです。あの、私は映画上手ではないんですが、あの、見ると綺麗ですから、あの、色鉛筆もたくさん買っています。ああ、そうですえっと、私の場合は、えっと、あ鉛筆 あ、まるで。あまるで、ಾ ಡ ಿ ದ ೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಈ です ವ ನ あ、ನ ು ನ ೀ ಟ ಂ ಗ ಿ ರ はい。あ私もそう思います。同じ、お同じ考えがします。はい。あじゃあ、あ、沖かさん、あの、あ 今日は、面白い話をしてくれて、ありがとうございます。あ私たちの会話はあ、これで終わります。はい。あ、マリアさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジャップニングストーリーズ。よー